በማናቸውም የዓለም ሕዝብ ባህል ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ የየአገሩ ወንዝ ጉዞ፣ በተለይ የታላላቅ ወንዞች ጉዞ፣ የየአገሩ የሰፊው ሕዝብ ጉዞ የየትውልዱ ጉዞ ተምሳል ሆኖ ይቀረጻል። ለምሳሌ አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ መረብ፣ ተከዜ ሌሎችም በኢትዮጵያ በኑቢያና በግብፅ በተለይ አባይ ኤፍራጦስና ጤግሮስ በሜሶፖታሚያ ቴምስ በእንግሊዝ ሚሲሲፒ በአሜሪካ Old Man River ይለዋል ፖል ሮብሰን ሚሲሲፒን ቮልጋ ወይም ዶን በሩሲያ Quiet Flows the Don ይለዋል የነሱ ታላቅ ደራሲ። በተለይ ኢትዮጵያ ግን ከአፈጣጠሯም የወንዞች፣ የምንጮች፣ የጅረቶች ውቅያኖስ ናት። የዓለምን ጥማተኞች ጭምር የምታጠጣ የውተቶች ሁሉ ወንዝ ናት። ከነኝህም አንደኛው ታላቅ ወንዝ አዋሽ ነው። አዋሽ የመሀል አገር ወንዝ ነው። እንደ ሌሎቹ ታላላቅ ወንዞች ግን ጠረፍ አልፎ ውቅያኖስ አይገባ። አገር ወዳድ ነው ይሉታል። ከሀገሩ ስለማይወጣ ነው መሰለኝ። ሄዶ ሄዶ ጠረፍ አፋፍ ላይ ሲደርስ እዚያው ኢትዮጵያ ማህፀን ውስጥ ተቀብሮ ይቀራል። አዋሽ የሚፈልቀው ከመጫ ተራሮች እምብርት ውስጥ ነው። ካለባ ጣፋ ተራራ ከግንጭ ዳገት ግርጌ ነው። ልጅ ሆኜ የጎረምቲ ዙሪያ ወንዞችና የአካባቢው ቦሎና ቀርሳ፣ ተልተሌና ካሪሴ ሆነው አምቦ ከተማ አፋፍ ላይ ከሁሉ ቃ አልፈው ደግሞ ከጉደርና ከደቢስ ጋር ከአባይ ወንዝ ተቀላቅለው ሜዲተራኒያ ባህር በኩል አትላንቲክ ውቅያኖስ ሲገቡ የወንዞችን ጉዞ በካርታ ሳስተውል በመደነቅ ነበር። ለዚህ ነው የአዋሽ ወንዝ ዞሮ ተንከራቶ ከርሞ አገሩ አሸዋ ውስጥ ተቀርቅሮ መቅረቱን ልማድ ማድረጉ የሚያስደንቀኝ። ሲሞላ እና ሲቆጣ ግን አዋሽ ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ባህሪ ሁሉ አያደርስ ነው። የአዋሽን ስነ ግጥም በመታሰቢያነት የጠቀስኩት ለአንድ ለሜጫ እልክ አስጨራሽ ጀብደኛ ሰው ለገማችሁ ቀመሪቲ ነው። እዚህ ላይ የእሱን ታሪክ አላወሳውም እንጂ የህይወት ታሪኩም ጠባዩም አስደናቂ ነው። እነሆ አዋሽ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ የመጫ ስር ፍሳሽ የለማ አፈርሽ ደም ቅናሽ የሸዋ የእምብርትሽ ላቦት የምንጮችሽ የምጣማጭ ያለትሽ የተራሮችሽ የጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ አዋሽ ህመምህ ምንድን ነው? ህመም ክስ አንተስ ምንድነህ? ከውሃ ወዝ የተለየ መቼስ ልዩ ንግርት የለህ እንደ ሴቴ ሸረሪት ጽንስ ራስክን በራስህ ዋጥ ያለህ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ሲያሳድድ ሲያቅበዘብዝህ ላትዘልቀው ላያዛልቅህ አሸዋ ለአሸዋ ድኸህ ውስጥ ለውስጥ ምሰህ ጠልቀህ የምድርን ማሕፀን ቦርቡረህ ዋልታዋን ቁልቁል ሰንጥረህ እናትህ ውቅያኖስ ማኅፀን ላትገባ ትባክናለህ። እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ቡርቃው መጫ ምንጩ ዳዳ ጽንሱ ሸዋ ፍንጩ ውጠህ ተውጠህ እርጩ የንዳድ የበረሃ እጩ ንግርትህ ምንድነው አዋሽ አባ ብቻ አባ ቅጩ ክን ፈሰህ ባታልቅ ምነው ተስፋ መቁረጥ አታውቅ እስከ መቼ የሆነ አዋሽ አዋሽ በቃኝ አትል ቆራጥ ማን ያስተማርህ ፈሊጥ ነው አርህ ለማለምለም መዋጥ አሻቅበህ ወደ ምስራቅ ወደ ጀንበር መውጫ መናጥ ሰምጠህ ልትቀር ባህሩ ርማጥ አዋሽ ቡቡ ሮሮ ብርቁ የዘላለም ንዳድ ስንቁ አዋሽ አባ ብቻ ጉዞ ዘላለም ብሶታ አርግዞ። ነዋባዬ ሸበሌማ ሰብረው ውቅያኖስ ሲዘልቁ ነጊዮን ወርደው አልፈው ሱዳንን፣ ምስርን ሲያጠምቁ ምን ነው ያንተ ጉዞ ብቻ በረሃ ላይ መታነቁ? እስከ መቼ የሆነ አዋሽ ወስክን አሸዋ ሲውጥህ ደምክን በረሃ ሲመጥህ ዘላለም ሲመዘምዝህ መች ይሆን በቃኝ ምትል መች ይሆን በቃኝ የሚልህ እስከ መቼ የሆነ አዋሽ አዋሽ የመጫ ስር ፍሳሽ የዳዳ የቱለማ ደም በረሃ የምትደመደም የሰባት ቤት ጉራጌ አድባር የከረዩ ቅቤና ማር ፈሰህ ላሸዋ የምትዳር እስቲ አንዴ እንኳ ነዋቤ ባክህ ሂድ ውቅያኖስ ግባ ዘላለምክን ባሸዋ ሆድ ተውጠህ ከምታነባ ቆራጡም እንኳ አንተ ነበርክ የጀግኖች መፍለቂያ ኩሬ የሰንጋ ፈረሰኞቹ የነ ወርዶፋ ጨንገሬ፣ የስንቱ መጠጊያ ዋሻ አዋሽ ደኔ አዋሽ ጁሬ፣ የጥንተ ፍጡራን መደብ የቅድመ መልካ ካንቱሬ አዋሽ በቃኝን አታውቅም በምድር ማኅፀን ከአድማስ አድማስ ዘላለምክን ስታዘግም ወርደህ ሟጠህ ተንጠፍጥፈህ አሜን ታከዘኝ አትልም። መጫ ቋጥሮ ሸዋ ጸንሶ ሰባት ቤት ጉራጌ አርግዞ ከዳዳ ምንጭ አሩሲ እምብርት ከነቅሪቱ ተጉዞ ካለባ ጣፋ ሼህ ሁሴን አዳል ሞቲ ሽሉን ይዞ ከከረዩ መተሃራ ከይቱስ ካፋር አምጦ አሸዋ ነክሶ ቀረ አዋሽ ሳይገላገል ሸምጥጦ እንደ ወላድ ሳይታረስ ጽንሱ አርህ ሰምጦ በምድረ በዳ ጉሮሮ በረሃ ላንቃ ተውጦ ቀረ። እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ሮሮ አባ ቅርሱ የዘላለም እንድዳድ ጉርሱ አዋሽ ቡቡ በረኸኛ ያርህ ሸለቆ በረኛ ያሸዋ ዋሻ መተኛ የበረሃ ዋነተኛ የምድረ በዳ ብቸኛ የዘላለም መንገደኛ ያበቅቴ መወራረሻ የእጽዋት ዕድሜ መቁጠሪያ በጸደይ አልባሳት ማዕፀንት የዘመን ላቦት ወዝ ማጥሪያ የእንቁጣጣሽ ማዳበሪያ የአዝርዕት ሰብል ማጥለያ በክረምት የዶፍ ረከቦት የሰማይ ምጥ መቀበያ የደመና አምባ ማጠቢያ የማዕበል ሰደድ ማከያ የተራሮችን ለቅሶ ቻይ የጅረት ምንጮች አዋይ ጭምት መሳይ ያላመሉ ዘራፍ ባይ በመስክ ሙሉ አባ ጭራቃ ክናፍ ቀንዶ አዋሽ ዘጠኝ ራስ ዘንዶ ቁልቁል እንደ ምሽት ጥላ ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ሞልቶ ተንደላቆ ኮርቶ የስንት ዓለም ምድር ጎርዶ ቀይ ደመና ተከናንቦ ጋራ እንዳሻንጉሊት አዝሎ ስንቱን በረት እንደ ጉድፍ አውተፍትፎ አንጠልጥሎ አብድማውን አንገዋሎ ወርካውን ግቻ አሳክሎ አመንምኖ አሰልሎ እንደ ዘጠኝ በገና አውታር በየረድፉ ተሰድሮ በአገር ምድር ዙሪያ ጥምጥም እንደ መቀነት ተቋጥሮ አዋሽ ቁጣ አባዱታ የሰማይ ጥጉቱ ማታ አዋሽ አባ ሻኛው ጋራ ኩሩ እንደነማታ ሐራ የግርማ ሞገስ መርገፉ እስከነ ምጥር አቀፍ ዘርፉ አባ ገስግስ ሞልቶ ደራሽ አባ ደፍርስ አባ ኩርፋድ ከተፍ እንደ መብረቅ ግማድ በምድር ቁና ድንገት ሲጣድ አዋሽ ንፉግ አባ መዓት የገጠሬ አታምጣ መዓት የገጠሬ አታምጣ ምጣት አዋሽ ደርሶ ቀማው መብረቅ አባ መዝረፍ መውሰድ መንጠቅ ግሳንግሱን አግበስብሶ በምድረ በዳ ለማጨቅ ሐሩር ጉሮሮ ለማመቅ ያሸዋ ሆድ ለመጠቅጠቅ ሐራም ብሎ አብሮ ለመጥለቅ የምድረ ከርስ መቀመቅ እስከ መቼ የሆነ አዋሽ አዋሽ ብኩን ምስጢረኛ የጠፍፋኖ አባብቸኛ፣ አባ ብቸኛ የበረሃ መንገደኛ የጨረቃ ግዞተኛ ከአገር ሞት ወዲያ ላትሞት ከአገር ምጥ ወዲያ ላታምጥ እስከ መቼ የሆን አዋሽ ራስክን በራስህ የምትውጥ አዋሽ አባ ሮሮ አገሩ የአሸዋ ማህፀን ድንበሩ፣ የምድር ዓለም ኬላ በሩ፣ ኩሩ ብሶት እንደ ልቡ፣ ቅምጥል የሸዋ ቡቡ፣ የሰማይ አድማስ ግድቡ፣ ንዳድ ስንቁ አርህ ግቡ። እስከ መቼ የሆነ አዋሽ አዋሽ ቡቡ አባ ብሶት የሰው ችግር ሳይደርስብህ ሳይጀግርህ የእውነት እጦት ላትዘልቀው ላያዛልቅህ ለማንም የትም እምትሞት ታዲያ እስከ መቼ ነው አዋሽ አዋሽ መጫወዝ ፍሳሽ የሸዋ የእምብርትሽ ላቦት ምንጮችሽ የምጣም ማጪ ያለትሽ የተራሮችሽ የጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ እስከ መቼ ሆነ አዋሽ ወንዝ ወስክን አሸዋ የሚውጥህ ደምክን በረሃ የሚመጥህ አጥንትህን ምድረ በዳ ሐሩር የሚመዘምዝህ መጫ ቋጥሮ ሸዋ ጸንሶ ሰባት ቤት ጉራጌ አርግሶ ከዳዳ ምንጭ አሩሲ እምብርት ከነቅሪቱ ተጉዞ ካለባ ጣፋ ሼህ ሁሴን አዳል ሞቲ ሽሉን ይዞ ከከረዩ መተሐራ ከኢቱስ ካፋር አምጦ እንደ ወላድ ሳይታረዝ ከነጽንሱ አረህ ሰምጦ በምድረ በዳ ጉሮሮ በረሃ ላንቃ ተውጦ አሸዋ ነክሶ ቀረ አዋሽ ሳይገላገል ሸምጥጦ ከመቼ ይሆን አዋሽ ተስፋ መቁረጥን ማታውቅ ፈሰህ ተሟጠህም ማታልቅ ጉዞህ በረሃ ሲታነቅ፣ ሐሩር ጉሮሮ ሲታጨቅ፣ አጥንትህ ጉልጥምጥሚትህ ምድረ በዳ ሲታመቅ፣ እስከ መቼ የሆነ አዋሽ ቆርጠህ ቀይ ባሕርም አትዘልቅ። እስከ መቼ የሆነ አዋሽ መቼም ሌላ ንግርት የለህ፣ እንደ ሴቴ ሸረሪት ጽንስ ራስክን በራስህ ዋጥ ያለህ ከመቼ የሆነ አዋሽ 1964 አዋሽ